So yun guys, tapos na naman tayo sa isang video at pasensya na medyo maingay. Ah, yung yung video kung nagustuhan nyo, siguraduhin nyo na ka-like, share, subscribe, at i-hit nyo na din yung notification bell. At meron tayong pa-shoutout ngayon. Shoutout kay Abby Aquino, shoutout kay Sheena Kalaksan, shoutout kay Maria Mar Maria Basha, Bashaw, yun. Marie Bashaw, Bashaw. Basaw, yun. Tsaka kay Yaniza Maka Makaat. Shoutout sa inyo. At siguro magpapadrawing din to mga to. Hintayin nyo na lang yung mga drawing na ano. Kasi sinubukan ko lang mag-drawing gamit ang ball pen at siguro mag naging succeed naman. Salamat sa inyong panonood. Goodbye and goodbye and goodbye.